ओ जीजी ने दस लाख दिया को को रंगी गोबर पानी पे जीजी ने दस लाख दिया को रंगी गोबर पानी पे